What is earthquake? Ano nga ba ang meaning ng lindol? An earthquake, this is a sudden and violent shaking of the ground, sometimes causing great destruction as a result of movements within the Earth's crust or volcanic action. In Tagalog, madalas ang lindol ay sanhi ng paglabas ng enerhiya na galing sa ilalim ng lupa. What is the difference? Magnitude versus intensity. Ano ang pagkakaiba ng magnitude versus intensity? Magnitude is the most common measure of an earthquake size. It is a measure of the size of the earthquake source and is the same number no matter where you are or what the shaking feels like. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol mula sa focus at ito ay kinakalkula mula sa mga lindol na naitala ng instrumentong tinatawag na seismograph. A seismograph or seismometer is an instrument used to detect and record earthquakes. Generally, it consists of a mass attached to a fixed base, During an earthquake, the base moves and the mass does not. The intensity, it is a number describing the severity of an earthquake in terms of its effects on the Earth's surface and on humans and their structures. Ang intensity ay lakas ng lindol na nararamdaman at nakikita ng mga tao sa isang lugar. Ito ay batay sa magkakaugnay na epekto sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga istruktura sa paligid. Ang intensity ay kadalasang higit na mataas malapit sa epicenter.